Gli tengo a lira, non mi manca niente, ma posso accattare quello che mi piace. Una statua d'oro, un vapore argento, palazzo, villa, casa in quantità. Chi è più felice di te? mi dice la gente. Sei ricca, sei guaglione, che ti manca? E che se è vero, non mi manca niente. Solo una cosa mi vorrei accattare, un cuore tutto cuore e tenerezza, che mi volesse una montagna e bene, che mi sbattesse in mano per la priezza, contento per mi dare felicità. Eh, dipende da me, non voglio aspettare ancora. Tuzzuliai alla porta una figliola, che t'ha già da per mi accattare sto cuore, qualunque prezzo, di, che t'ha già da. Mi rispondette con bella maniera, o cuore non si venne, si riala. Credetemi, che io sono sincera, quell'ite, o cuore, non si può accattare.